Thank you. 何やああああいい <laughs> えー、えー、うしやうしやうしやとしやとしやいえいえはいうんおそええー、 <laughs> おそおそええー、えい、だんだんだん 聪明，好不好？等一下，好。咦，嘿嘿嘿，咦，嘿嘿嘿，哦，真能接。OK，OK，咦，耶，你懂，你懂，给画面不错。好了，靠近一点。 哎，另外一只手，另外一只手哦。 <laughs> 你不是年纪大了，不再给人家握手吗？哎， <laughs> 我只是要拉镜头拉近一点而已啊，然后黑屏而已啊，好了。 没有，你看起来很很刚好，对，好可爱可爱，可爱，我在录影呢，我在录影啊，什么加油，你要考试考级，对，我要加油，我说我，你就算了。 哦，快没电了，他妈的！ 哦，可以搞，可以走。干嘛进了？干超没机的。 好，差不多了，拍完了，耶、yeah.！今天是礼拜天，and it's supposed to be this week's vlog ending。如果喜欢影片，不要忘记按赞、订阅、加分享。Yeah，and I'll see you guys next week. Bye.